Unafikiri ni nini hasa kilichobadilika ambacho kimefanya sasa hata nawe huwe huru na jeshi la polisi, jambo ambalo hapo awali ulieleza wazi kabisa kuwa jeshi la polisi ilikuwa likitumiwa vibaya na halikuwa hawakuwa wakizingatia miiko na maadili ya kazi yao. Sasa umesema wamekupa ulinzi ulio imara. Kubwa zaidi ni kipi ambacho unahisi kimebadilika katika jeshi la polisi, mheshimiwa? Kikubwa kilichobadilika ni mpangaji wa ikulu ya Magogoni au Mtumba Dodoma siku hizi. E, nchi yetu nchi yetu ina inatawaliwa na na, na, na rais. Rais ni kila kitu, hmm. kama ambavyo polisi wenyewe wamekuwa wanasema kauli ya rais ni, ni amri kwao, haijalishi sheria za nchi zinasema nini. Sasa yule aliyekuwa anawatumia vibaya wakati ule eh, kuamuru kutupiga, kutufungulia kesi za uongo, kutuua eh, ameondoka. Amekuja eh, mpangaji mwingine wa Ikulu ambaye anasema haya mambo hayafai, na polisi wana wana wana, wana nini wanarespondi. Kwa hiyo kilichobadilika kikubwa ni hicho mm, kwamba eh, rais aliyeko madarakani mm. hawaamuru mm. kama ambavyo walikuwa wanaamuriwa wakati wa wa wa, wa, nani, wa, wa John Pombe Magufuli. Kama unatambua ni... kama unatambua hivyo, Mheshimiwa Lissu, kwa nini wakati wa nyuma lawama nyingi mlitupia moja kwa moja kwa aliyekuwa IGP kwa wakati huo, IGP Simon Nyakoro siro yali mnatambua wazi kabisa kwamba aliyekuwa anapanga hayo sio siro kwa sababu kwa mujibu wa sheria mm. Simon Siro hapaswi kufuata amri haramu za mtu yeyote yule, hata pamoja na rais. Kwa tulikuwa tunamlaumu kwa sababu alikuwa anatekeleza amri haramu. Hmm. Polisi wanatakiwa walinde sheria za nchi, hmm. sio wafuate amri za mtu ambaye hana mamlaka ya kisheria ya kuwapa amri. Hmm. Rais wa nchi hana uwezo mamlaka kisheria ya kumwambia askari polisi, kamata huyu, kamata yule, hata kama hana makosa. Lakini jeshi letu la polisi, mkuu wa jeshi la polisi na mapolisi wengine wote walikuwa wanafuata hizi amri haramu na kuumiza watu. Mm. Kwa ilikuwa sahihi kabisa kumsema na, kuwas, na kulisema jeshi lake. Mm. Hatutaki tuwe na jeshi la polisi ambalo ni jeshi linalotegemea kauli ya mdomo ya mtu mmoja. Tunataka jeshi la polisi la kitaalamu litakalosimamia sheria mm. litakalolinda haki za raia. Mm.